आपने गौर किया होगा कि रक्षाबंधन पर पंडित जी अपने यजमान के घर जाकर सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं और एक मंत्र बोलते हैं राखी बांधते समय आप भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं और इस त्योहार की खुशियां बढ़ा सकते हैं इस मंत्र को बार बार सुनकर आसानी से याद किया जा सकता है रक्षा सूत्र या राखी बांधने का पौराणिक मंत्र इस तरह है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलह तेन त्वाम त्वामनुबधनामी रक्षे माचला माचला यहाँ त्वामनुबधनामी की जगह आप त्वांग प्रतिबधनामी भी पढ़ सकते हैं इस मंत्र का अर्थ है मैं आपको वही रक्षा सूत्र बांधता हूँ या बांधती हूँ जिससे महाबली असुर राजा बलि भी बंध गए थे हे रक्षा सूत्र तुम अचल रहो हमारी रक्षा से हटना नहीं हमारी ओर से श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देखते रहिए वंदे वाणी